السيدات والسادة الأكارم باسم منظمة بارتنرز الدولية للإغاثة والتنمية نشكر حضوركم الكريم ونشكر مؤسسات الإدارة الذاتية على التعاون والتنسيق وفي مقدمتها مكتب شؤون المنظمات الإنسانية بكافة فروعه وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة ونبارك لكم ولنا افتتاح هذا المركز مركز الشهيد إيريش وهو أول مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة أيها الحفل الكريم لقد بدأ التنسيق بين منظمة بارتنرز وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ مطلع هذا العام حيث قدمت لنا الهيئة قوائم وبيانات تفصيلية تضم أسماء عشرات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من الإعاقة السمعية في كل من الشداد وتلتمر فوافقت المنظمة على تقديم الدعم اللازم على الفور وذلك انطلاقا من مبدئها الأساسي ألا وهو تقديم الإغاثة والدعم للأطفال في مناطق الحرب على رأس أولوياتنا وذلك من خلال عمليات الإغاثة ومشاريع إعادة الأعمار وخاصة في القطاع الصحي والتعليم وقطاع الخدمات كما قدمت المنظمة كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة لعشرات الأطفال في القامشلي وريفها أيضا وبعد ذلك عملت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل على إعداد دراسة مفصلة عما يحتاجه هذا المركز من ترميم وتجهيز وأدوات تعليمية وترفيهية وقدمته إلى منظمة بارتنرز التي عملت على تجهيز هذا المركز في الأشهر القليلة الماضية وفي القطاع الصحي نعمل الآن على بناء غرفة إسعاف في مشفى الشهيد خبات بالدرباسية وسنجهزها بالأدوات الطبية اللازمة وقمنا أيضا بترميم وتجهيز العديد من المستوصفات في الرقة في العامين الماضيين وفي قطاع الخدمات نعمل الآن أيضا على بناء برج وخزان للماء وتقديم 520 خزان لمياه الشرب في مخيم سريكانية في الحسكة وقد شارف المشروع على الانتهاء وفي قطاع التعليم انتهينا حتى الآن من ترميم وتجهيز 12 مدرسة وآخرها قيد الإنجاز الآن في مدينة الرقة أما في قطاع الإغاثة فقد قدمنا السلات الغذائية والإسفنجات والبطانيات والمدافئ لعشرات الآلاف من نازحي سريكاني رأس العين القاطنين في المخيمات وفي مدينة الحسكة وريفها وتلتمر وريفها أخيرا وليس آخرا نتمنى لإدارة هذا المركز التوفيق في عملهم ونتمنى أن يكون هذا المركز بداية لسلسلة من المراكز والمشاريع الخدمية في مدن وبلدات المنطقة كافة نشكر حضوركم الكريم مرة أخرى ودمتم سالمين شكرا